мен енді э, біздің программада ой деп еді әлі әлфред хасанович халиков рахатланып риза болдым аның турында сүйлерге біріншіден ол менің мұқтышым аны күн сайын болмаса да гел даими рәвештә искә төшереп торабыз мин генә түгел башкалар да бұл беренчедән Яғни әлфәт хасанович менің күңел түрінде. икенчедән мен өзім оқыған пединститут бинасында мен 68 жылда мында пединститутка кірген едім укырга тарих филология факультеті ол вакытта тарих бөлігі бір генә группа иде безне бик яраталар иде һәм шушында безнең кайбер лекциялар була иде мин хәтерлим философия һәм бу кинозал кинозал дип йөртелә иде заманында кемнәрнеңдер хәтерендә булса Вот. Шоңа көрі әмешектеріме э, мұнда кіреулері рахат болып кетті мені. Яшылық неске түшіресің. Альфред Хасаншқа келгенде ол шыннан да дүния көлем танылған ғалим. Дүния көлем танылған ғалим. Аның ә, китаплары басылып шықты. Э, китаплары һәм мәкаләләре фәнни мәкаләләре басылып чыкты финляндиядә болгариядә германиядә чехиядә үзебезнең илне әйткәндә юк инде шул бер утызлап утыз бишләп китап язгандыр ул һәм ул туксан дүртенче елда үлде әле менә бүген килгәндә генә мәтәш мин әйтәм бу үзенә күрә шулай ук бит юбилей кебек инде әйме үлгән аның егерме биш ел тула бит быел шулаймы туксан дүрттә үлде хәзер ун тугызынчы ел егерме биш ел чирек гасыр үтеп киткән икән ул шул тикле тиз үтеп китте минем өчен күрәсең менә гел искә төшеп торганда торганга менә һаман һаман һаман миңа эшләргә туры килде туксан дүртенче менә ул үлгәч ул июнь айында башлап җибәргән иде археологик казу эшләрен казан кремлендә ул бит Қазан клубында эшләгән 70 елларның башында 72-де дөресрәге эшли башылады. 73, 74, 75, 76-да, 77 де оларға тиешле Қазанның 800 жылдығы. 800 жылдығы болмады, Үткәрмәделәр. Материал аз деп, Чыннан да материал азрак иде Ол Вот. Ул бик нык Қазаннан кетем деп deyirdi. Əmə e, ləkin əkrinəb-əkrinəb danışlandı. E, həm практически 20 yıldan сон шундай мөмкинлек болған шінде 2000 то есть 1994 жылда ол рахатланып тұтынды енді недедір екінші сұлыш, второе дыхание открылось, дейлер шуның кебек болды. Kızgançlığa karşı mene Allah Teala аңа ол e, o iyinde башлады başladı. Hem iyul 24 24'ünde ол bizim арадан gitti. 65 яшын tuturgan idi. 30 aprilde 1929 yılda туа ол. 65 яшьлеген үткәргән генә идек, әмма шул тикле кызганыч булды инде. Һәм менә бу Казан Кремлендә 11 ел эшләдек бит без. 11 ел казырга туры килде һәм нине мең еллыкны раслагач, біріншіден шатланам әймі чүнки экспедицияның жетекшісі боларақ мына бұл мың жылдық деген сөз менің ауыздан шықты бірінші тапқыр һәм мен жүрдім енді ә, теге мәқалелер язып шында нетіп әлі нәрселер заключениелар һәм россия фәндәр академиясының президиум утурушунда чыгыш жасадым эң соңгу тапкыр мына казанның маңгелдыгы турында бүтүнүсүн һәм шунда һәр вакыт мына хәзергә тикле э, мин булырга тиеш түгел идем менә монда формасында нишләп альфред хасанович китте икән дигән шул тикле бер үкенеч калды ул һич э, белеп китсен инде өзінің үзенең э, теге хыялы тормышка ашканын инде дөрес ул 800 ел булып чыкмады күбрәк казыдык без Альфред Хасанович аз қазыды. Аңа ол бит совет шырында рұқсат етмәділер енді. Әйме археология бит ул ақтарып ташлый жеріне. Мұнда делегациялар келе Кремльге, әйме анда Верховный совет ол уақытта, Юғары совет орнашқан, кабинет ол вакытта кабинет министрлікті департамент министрлар советы орнашқан еді. Шуңа күрә рұқсат бирмәделәр. Әм аз қазылды анда аз қазылса да бәрібір нәтижелер болды жақсы нәтижелер болды әмма ләкин міне шулай келіп шықты ғаділсіздік бола екен деп ойлаймын қазір шақта мен түгіл ол өзінің ішін көріп кетсе мәңгілікке жақсы болар еді формасында альфред хасанович білән біз бекдос едік енді бекдос едік мына қайбіреулер қазір де әлі ол сені яратты бит бір өзінің кабинетіне отырды мен сразу міне шопеда институтына бітіргеш екі жыл ішлеп қалдым мен мектепте анан соң барыбір мені шақырып алды чүнки институт ашайында мен кел барып жүрдім енді экспедицияларға таш ғасырында қаздым бронза ғасырында қаздым формасында әмма башлыша енді билерді чүнки альфред хасанович мың тоғыз жүз алтмыш жетінші жылда билерні қази башлаған еді билерні ешіткеніңіз бар енді ең зор бұлғар шәһәрі вот шакыр ал мені һәм үзенә тартқандыр инде төрле юллар белән мин анда эш эшләргә тиеш идем бит әле мәктәптә обязательный дип әйтә инде <laughs> вот ике елда монда келдем дә ул менің кабинетына утыртты һәм бик яхшы булды мин аның эш алымнарын күрдем инде ничек эшли ул китә мин калам теге мәкаләләр жыйынтыгы жиябыз сборник статей бүтін археологлар алып келе альфред хасан редактировать итә мен аннан соң карыйм инде сызып ташланган бер сүз икенчесе өстәп куелган нишләп шулай итә менә аның әйтәләр бит творческая лаборатория дип менә шуны аңлап алдым мин һәм шуңа күрә үземә дә язырга җиңел булды һәм үзем дә зур кеше булгач инде редактировать итә башлагач башкаларның хезмәтләрен шул тикле менә альфред хасановичны искә төшерәм инде мин түрлі яқылап, Оқушысы болды менді. мен Ол кіші біріншіден зор хариф білән. Хәм оқытушы аңсы шулай оқ зор хариф белән. Андый галимнәр сирәк бола. Сирәк бола. Менә біз университетта беләбез, біздің заманларда әйме Шофман Аркадий Семенович античник. ол инде үзенә күрә глыба аны мәскәүдә дә яхшы беләләр чит илдә дә яхшы беләләр античниклар шулай инде алар теге җирле тарих белән генә шөгыльләнмиләр бит аннан соң евгений прокофьевич бусыгин ул безне дә укытып алды этнограф этнографиядан укытып алды ул аннан соң вульфсон әйме вульфсон аннан соң яненко иван михайлович Менә кем? Кем? Муньков Николай Петрович әйе. Муньков безне кул күзенчә все-таки. Әйе. Да. Әтегеләре укуш студентлар ярата иде, әйме, но алардан инде менә гуаннар дип әйттем. Алар үзләренең кем икәнен нитәләрен беләләр. Борыннар күтәренгән, шулай Альфред Хасанович ул демократ. Демократ. Студентларын исемнәрен белә, егетләр белән кул биреп исәнләшә. Андыйлар сирәк була, әйме? Шуңа күрә инде ул үзенең ишеннән чыга, тә кыламый ул. Студентлар мине яратсын, демократ булып, ул вакытта ул сүз юкта иде әле. Кыламмады <laughs> ул шундый. Аннан соң аңлап алдым мин аны. Чөнки Біз бит студентлар белән эшлибез, басуда казу эшләрен алып барабыз, әйме? Археолог дигәч, мин археолог булдым, менә казыйбыз дип мин соңгы көнгә тикле миңа күз алдына китерәләр инде авылда. Мин археолог һәм көрәк белән җир казып йөрим. Біз ер қазы студентлар қазы а студентлар жақшырақ ұшырасуымыз үшін олар білән әлбәттә дос болырға керек мен білерге керек сипаптап китерергә керек кайбер бір әлфред э, хасанович бик яхшы э, белә ол инде э, тумаған ол туған қазіргі нұрлат районының күз кизләү дип атала русчасаны курманаева Курманаева. Нишләптер татарчасы былай, русчасы тегеләй. Вот. Шунда туа да икенче елны алар Казанга кайталар. Әтисе аның һәм әнисе укытучы ул вакытта э, бу бит 29-нчы ел. Әйме, тегеләрне җибәргәннәр инде авылга ликвидация неграмотности дип аларны укый язырга өйрәтәләр крестьяннарны. Булды бит андый заман. Вот шулай иттереп Өтін ауыл халқын оқи азырға үйрәтіп тұрғаш, <laughs> танырға үйрәтіп алар қазанға қайталар. Әтесі аның ә, доцент, Қазан университет доценті, ол математик, физик бола, математик ол. Математика, ә. Ол ғұмыр бойы, ғұмыр бойы деп, ол 48-ші жылда, по-моему, үлі. Ол 47-ші ә, жылда. Альфред Хасанович қашы ол 17 яшлар шамасыны ә, бола. Әнесі Газиза, Газиза апа мен э, аны көріп білем экспедицияға біздің білерге барайды ол ол биология құтушы қазанның қайсыдыр мектебінде ішлеген енді вот э, альфред хасан э, теге яш уақытта мектепте оқығанда ниндидер бір не болғандыр енді аның мүмкін түгіл менде бір себебі әйме археолог білен қызықсына башлай юқтан ғына бит қызықсына башламыйлар енді ну ол юри башы шунан Э, үшінші мектепте по моему мына горький урамында қазіргі анда үшінші мектеп болар николай филиппович калинин ішлей э, мен соңынан презентация көрсетірмін э, николай филиппович Калинин, мында міне николай филиппович калинин ол аның альфред хасановичтің оқытушысы оқытушысы аны мен де әбеке жақсы білем кебектер енді. Ол элүү тогузунчу жылда өлгөн мен 2 класста гана хасан бик жакшы еттіріп, матор еттіріп, сүйлейди енді. адат билерин анда ул не саратовда тууган бешінші жылда башлаган бірінші рус революциясы мында студентлар э, сходкасына катнашып э, революционер болайын деп Оны түрмеге де отыртып чыгаралар әлі э, бир эки ай отырып чыга шондай киши бола. анан соң пианинода ойный биле чет тилдерини биле әтесі ветеринар гына ветеран, ветеринарный врач әйме мына казанга келип ушундай зур даражага эрише инде укыта мына бу өченче мәктәптә альфред хасан шул мәктәпкә йөри башлый анда кружок була археологический кружок археология түгәрәге һәм николай филиппович белән таныша инде аннан соң мәктәпне бетергәч мәктәпне бетергәч ничәнче ел була кырык җиденче елда ул уйлап та тормый инде университетка укырга керә укырга керә һәм опять николай филипповичның кулына эләгә николай филиппович чөнки ол уақытта да болған енді қазір де башланды бит түрлі жерде әршілер қайда ақша көбірек или бір жерде ставка екінші жерде не ставка формасында аның төбеші ол уақытта була милли музей қазір ол центральный музей деп үйретілген енді ол шунда ол ішлей анан мектепте да оқытып һәм университетте университетте жақ ішлейді студентларына ол оқыта археологиядан ол сразу көрініп ала альфред хасановичтің енді кім екенін сразу Э, аны үйрәтә башлый, разведкаларга э, алып шыға, һәм э, Алтырт өзді разведкадан қайтқаш материалларны эшкәртә башлый Николай Филиппович белән бергә. Һәм не яза, диплом түгел, дипломға тикле бер мәкалә яза. Хәзер дә бар бит студентларның конкурслары булып тора, әйме. Менә шул бер язган мәкаләсе аның конкурс вакытында инде бірінші СССР министр СССР мәғариф министрлығының бірінші премиясына лайық бола һәм ол қазан университетінің ғылыми yazmalarında ученый записки казанского университета басылып шыға ә ол студент третьего курса ойлап қараңыз дәме то есть көрініп тұра енді кім боласы кім боласы көрініп тұра шунан соң ярар ол оқи соғыш біте соғыш бітті соғыштан соңғы жылдар енді бұл елу бірінші жылда елу бірінші жылда альфред хасановичны альфред хасанович яшау ауыр әтесі өлген әймі әлі Йоганнан кішіреклер жоқ, по аның идея есімлі апасы бар еді. Вот идея мында да бар аның карточкасы, кстати. Вот. Һәм ничектер ИЭЛИ деп йөртелә, Институт языка литература истории 39 жылда түзілген ол институт қазіргі мына ғалимжан ибраһим исемдәге тел әдәбият һәм сәнгать институты қазір ул вакытта тарих институты дип йөртелә шунда лаборант булып керә лаборант булып керә һәм альфред хасан әйтә иде калинин сизми дә калды минем урнашканны дип ул белмәгән видимо калинин анда эшләгәнен калинин безнең иалида да эшли 39 39 жылда ол елені түзушілердің бірсі бола. Бірсі бола. Вот. Шулай тұрып, мында да ол кім оқытушы болып та, әйме? Анасын мектепте оқытушы болып та, университетте оқытушы болып та, мында уже научный сотрудник болып та. Хаман Алла Тағала шо язған, өзіме э, Калининнің қолынан э, іш қылмай ол. анан соң енді мына бұл жылларда э, башлана бит, ә, жылдар жыллар, 53 жылдарда башлана э, куйбышев гидроэлектр <coughs> түзу түзүү су болырға тиіш мына бұл камы білән волга қосылған жерде мына қазір бар куйбышевский водохранилище көпір жасап қойдылар мына шол тирәдә э, бик көп жерлер су астында қалырға тиіш иде э, мына қазір мен элек те білә идем шушы қазір қазір әйтәм әлек ничектер минем баштан ничек менә яшьләрнеке шулай була торгандыр инде сез дә белгән нәрсәгезне артык тирән уйламыйча әйме ә хәзер просто тәннәрем шымыртап китә беләсезме җиде йөз археологик истәлек менә шушы нидә су астында кала бөтенләй җимерле бөтенләй юкка чыга алар арасында нинди генә памятниклар нинди генә истәлекләр булмагандыр городищеларда селищеларда әйме күпме могильник һәм таш гасыры да урта гасырларда тегесе дә бусы да дигәндәй менә никадәр ни алып килә инде фаҗига бу археология өчен әле су күтәрелгәнчегә тикле булганнарын бераз тикшереп алмакчы булалар ну күпме тикшерәсең берничә ел эчендә әйме ну биш алты истәлек тикшерәсең инде памятник тикшерәсең Э, Мен ашында николай Филиппич өзі ярата ол шығырләнерге э, ни белән э, археологиясы гасырлар археологиясе белән акрит таш ғасыры, бронза ғасыры бойынша. Ол бронза ғасырын бек ярата Альфред Хасанович. Һәм шуның бойынша 55 елда кандидатская диссертация яқылы. 69 елда енді бронза ғасыры ғына түгел, мезолит, мында палеолит табаралы бір үліші. ләкин ул аз мезолит неолит энолит бронза һәм ранний железный век инде ягъни булып чыга сигезенче унынчы мең еллыклар безнең эрага тикле һәм сплош безнең эре башларына тикле практически менә шушы чорны ала докторская диссертация алтмыш бишенче елда язып бетерә алтмыш алтыда яклый ул альфред хасановичны кайбер чакта менә хәзер алар күбесенчә гади халык аны булгаровед буларак белә болгаршы тем более ул альфред хасанович болгаршы диләр инде ягъни татар халкын болгарлардан килеп чыккан дип саный торган кеше диләр ә белгән кеше инде ул бит первобытчик болгарга так ничектер килеп кергән инде шунда дип кенә әйтәләр әмма икесендә дә ул эпоха ясый әйтергә кирәк эпоха ясый анысы аңлашыла менә кайбер чакта уйлап утырам мин хәзер безгә бер нәрсә дә калмады җинни нәрсә казырга формасындарак әйме альфред хасановичка ул вакытта никадәр мөмкинлекләр булган конечно ул ачышны күбрәк ясый безгә караганда <laughs> чөнки ул беренче кеше беренче кеше әйме хәл ничек була мәсәлән первобытная археология дибез шул таш гасыры һәм бронза гасыры тимер гасыры инде не кызык түгелме әллә вот альфред хасановичка тикле бит боларның берсе дә өйрәнелгән нәрсә түгел материаллар ята музейда да бар әйме җыялар мәсәлән революцияга тикле үк җыялар таш әйберләр таш әйбер икән димәк ул таш гасыр бронза әйбер икән димәк ул бронза гасыр тимер икән тимер гасыры менә шушындый хронология була ул вакытта альфред хасанович Э, нәрсәдей енді текшіре башлағанша көрініп тұраймы э, мезолит нәрсе ол доказывать етә бүтін мына э, мезолит шырында яғни енді сегізінші бесінші мың жылқылар жашаған кісілердің орындарын текшеріп стоянкаларын текшеріп аларның теге таштан жасалған әйберлерін текшеріп аларның характерлы особенностьларын өзіншәліклерін характерлап китаплар яза Аннан соң неолит гасыры таш мезолиттан айырыла, неолит. Элек аларын бөтенесен таш ғасыры деп йөртәләр иде, әйме. Аннан соң карый бронза ғасырын казый башлый. Бронза ғасырын казый, ну, бронзадан әйберләр бик сирәк чыга. Поселенияларда бик сирәк чыга. Ну, Альфред Хасанович аны доказать Бу барыбер бронза чыры. Барыбер бронза чыры. Шүнкі э, әрі бронзы болған қиммәт бронза табу металлургия жолы бі э, бик қиммәткә төшә шуңа күрә аны саклаганнар чыгарып ташламаганнар аннан соң бронза әйберләр ул ныграк та э, ватылып тормый ватылып да алып яңадан переплавить итәргә мөмкин таш әйбер ватылды икән чыгаралар да шуңа күрә бронза табылдықларын көбісін таш әйберлер тәшкил итә бронза түгел вот моны ул установить итә алай түгел ә, неолит чорын өйрәнгәндә дә бронза гасыры чорын өйрәнгәндә дә мәсәлән неолит чоры камы белән идел кушылган җирдә бер төрле материальный культура әйме теге тирәдәрәк менә шаллы нижний камский тирәсендәрәк икенче төрле неолит аерылып неде 56 жылда Алешкина келеш ұйыштыра Мари э, э, археологик экспедициясы Мари орманнарында қази башлый. Марилар индарны хәзер э, қолға кулга күтәреп кенә йөртерләр иде менә шундый пиетет белән Э, анда бит не түрлі культуры – һәм ул культуралар выделяет да. Э, Нижнекамская культура, допустим, э, Волга Волгокамская культура, Балахна, Балахнинская культура. Яғни, алар түрлі кабилә кешеләре тарафыннан қалдырылған менә бу ул тикшергән әйберләр. Бронза гасыры чорында ул Баланова выделяет ителгән иде культура, Приказанская культура деген нәрсе бар приказанский бәлки ішкеніңіз бардар қазір аны тоже бүлгәли башладылар альфред хасан біріншісі анда балымский карташихинский этап анан соң атабаевский этап анан соң э, э, маклашевский этап Шоларға бөліп чыга то есть хронологиясын түзеді улаларның яғни альфред хасановичтан соң қозған кішілер енді әйме бір фрагмент керамиканы алып қарап сразу біләләр әһә бұсы маклашевский этап хронологиясы бар. Енді, э, допустим, 16-15 тысячелетие, тысячелетие түгіл века бұла енді, до нашей эры. Э, вот. Бұсы Маклашевке сұңырақ, Атабаева, Маклашевский бәші сұң, Атабаева ұртасында енді. Яғни хронологиясын түзі аларының. Шулай тұрып, э, бик күп қазы мына бұл 61-ші жылда қазағанда, қай қайбір нелер енді, инде, просто шаккаталар. Невозможно так копать формасында инде, әйме. Бу бер кеше эшеме дип. Ну, энергия шулай булган инде яшак, юләр шак дигәндәй, <laughs> дәртле шак, казылган да казылган инде. Һәм ул бит казып опубликовать итеп кенә калмый. Ул бит аңлата хужалыкны реконструировать итә. Һәм самое главное, ни өчен безнең финно-угроветлар һәм гомумән фин халкы, ягъни мәсәлән, утмуртлар, комилар, коми-пермяклар, коми-заряннар, марилар, мардвалар, финнарга тикле гомумән, финнарга тикле аны хөрмәт итәләр. Чөнки ул беренче булып аларның этногенезын ачыклады. Каян килеп чыгалар? Кашан оеша аларның менә хәзерге мин санап киткән халыкларның нигезе? Алар бит біз яры, бұлғарлар келемінде 7-ші ғасыр ақыры 8-ші ғасыр башы біздің ерінің. Ә, олар ілігіліктен енді ана шул мезолит шырынан башлап нашым келмеге аларының бұрынғы бабалары Хәм э, біздің татар тарихына қарағанда аларының тарихын үйрену жеңілірек чөнки менә э, теге преемственный развитие көрініп тұра теге э, бу шулай теге шулай тарихын түзді, тарихын язды. Вот. Э, аның э, кітабы шықты, кішкене генә кітап э, әлі ол основа этногенеза, основе этногенеза народов Среднего Поволжья деп аталған жұрғына монографиясы өзі өлгеннен соң дүния көрді енді ол ұятайды аннан мен мұны таптым да рукописи енді бастырып шығардым біраз редакция кірітіп он бірінші жылда басталып шықты основа этногенеза этногенеза народов среднего поволжья и приуралья деген вот ендігі э, бисмилла айтып э, сауабы болар өзіме деп солай айттырып э, басталып шықты ол міне шулай айттырып анан соң не ол бит мына шул ауыр нәрсе публикация бір нәрсе аны аңлатып берге керек әйме мен айттым инде этногенез андан соң хужалык андан соң духовная культура бу бит менә әйберләрне өйрәнеп без аларның материал культурасын өйрәнәбез ә анда орнаментлар килеп чыга шүлмәктә төрле орнаментлар кайбер чакта кошка охшаган Иттіріп ясыйлар анда ниндейдир жануарга окшогон иттирип ясыйлар аларын аңлатып керек бул сынданын духовный культура өлкөсүнө карый погребальный обряд бигерээк да погребальный обряд да бит инде кишинин дүйнөгө ашыла төге дүйнө астагы дүйнө формасында мына шуларны ул бик жинтиклеп үйрөнгөн инде вот шуңа күрә ниләр белән финнар белән бик дус иде чөнки финнар бит менә хәзерге финляндия әйтәм финляндияның борынгы бабалары бит алар тоже безнең як белән бәйләнгән менә бу волосовский культура дип йөртәбез инде без ул аны альфред хасанович бик яхшы өйрәнде ул элегрәк выделять ителгән аерып алынган культура иде волосовский культураны ул бик яхшы иттереп өйрәнде күп иттереп казыды һәм теге этник нигезен ачыклады инде аның бу финнар белән бәйләнгән һәм шушы өченче меңьеллыкта волосовский культура әкренләп урта иделдән идел белән кама арасы идел белән урал арасыннан күтәрелә идел буйлап төньякка таба һәм қабилелер келіп шыға қазіргі скандинавияға скандинавияда ошондой сомус ярви деп аталам анда бар екінші түрлі атала волосовская деп түгіл, әммә буяктан көшіп келген кишилер естественно э, китабында бастырып шығарылар алар э, Альфред Хасановичтің шушы э, этногенезге бағышланған өлүшүн һәм Альфред Хасанович әлі яш уақытта соңғы уақытта түгел аспирант уақытта финляндияда болған кіші фин достары бик көп аның вот бусы шулай Яғни, ол міне деген выдающийся деп әйтәләр инде русчасы финно угровед археолог вот қазір болгарчыда ол. мына бит э, бер биргәнгә бирә аллаһ аның э, не э, таланты һәм мөмкинлеге де, мөмкинлеге де аңа қазірға туры килә җимерелә башлаган бер Тәтеш районында Олы Тархан авылы янында бұлғар не бар, әйме, зияраты бар. Ол зиярат ны Николай Филиппович тапкан иде бугай. Үзе қазымады ул аны, ул кызыксынмады да инде, казымаган заманында. мына илле тогузынчы жылда казый башлыйлар николай филиппович илле тогузда үлә вот генинг белән монда генингның да не бар иде фотосы күрсәтермен әле вот бу менә шун ол уақытта біз айтып үйрейдік енді соңғы жылдарға тек бұлар бірінші бұлғарлар біздің жаққа келіп отырған шул ұлы тархан ауыл янында өздерінің қабірліктерін қалдырғандар олар. үш жүз елу шама қабірлік қазып тексерілді да әлі менің анда барып қазысым келе өзімнің ну бұлдырып болмас жалай деп ойлаймын мен бек қызықсам ол ол шыр мен вот башқа ерге мына бүгін Э, біздің айтамын итоги научный конференция шуашлар шақырды чөнки шуашлар белән татарлар бұлғар мирасын еш бүлешә алмайлар шуның буенча бойынша э, мин э, көп нәрсәләр буенча аларны тәнқидлеймін дә алар үзегез килеп қазығыз мен айтамын бек жақсы давай шуңа ризалаштым мен мына бүгінгіне вот Алар э, э, Владимир Федорович белән э, Генинг белән мен шул Улы Тархан зиратын казыдылар. Улы Тархан зиратына килеп утыручы болгарлар, алар Хазар каганатыннан шыққанлар. Хазар каганатыннан 8нче гасыр уртасы, 8нче гасыр уртасында мин открытый университетка йөрүчеләргә әйткән идем ни дип. Ничәнче ел 737 ел. 737 жылда хазарларны гараплар жеңе мирван полковой әйме вот э, ислам динына кабул итәләр шунда в общем болгар вакыт һәм шул уақытта болгарларның берилеше көшіп отыра менә алар улы тархан болгарлары инде менә шуны басыр ол бит тоже э, бик кызык нәрсә ул беренче болгарлар моңа тикле билгеле түгел иде моңа тикле алар археологик эзләр Татарстанда билгеле түгел иде. Альфред Хасанович аны беренче ачты, беренче күрсәтте һәм самое главное безнең татар тарихын тагын да тирән әйтте. Без бит тарихны ул вакытта ну Идел Булгарстаннан, Волжский Булгариядән башлап җибәрә идек. Ә бу болгарлар каян килеп чыккан? Алар явно килгән кеше келген кабила инде әйме каян килгәннәр алар менә шуларын тикшереп аңа хазарка канатына барып җитәләр аннан соң геник әйтә давай тагын да борын теге борынгырак изен эзләрен эзлик әле боларның формасында һәм менә бу гипотеза формасында әйтәләр инде менә бу себердә иртыш иртыш арал якларында менә шунда формалашкан түгел микән алар болгарлар һәм гуннар бу якка күчеп утыргач инде күчеп гуннар белән бергә великое переселение башлана бит өченче дүртенче гасырларда шулар белән күчеп утыралар алар азов буена кара диңгез буена аннан соң күбрат хан аннан соң инде хазар каганаты менә хазар каганаты чорында көше бөтер алар мында. Менә шулай алар бик зур ачыш бит бу. Әйме безнең татар тарихын байыта торган әйтергә керек. Вот, менә шулай иттереп бусында булдырды Альфред Хасанович. Бу болгар шырына мен теге открытый университетка йөрүчеләр бар бит инде әйме. Бүген кетер чыгып китәр бір миңа бер темага артык бәйләнмәсә дә бәйләнмәсә дә карый әйтеп әйтеп кетим әле бұл белән бәйле мен бір біраз әйтеп кеткен идем бугай миңа язганнар кабинет министровтан 2016 елда ди при поддержке деловых кругов Республики Болгария центре итальянского городка Челеда Болгарии. Италияда андай шәһәр бар екен, мен Болгар шәһәре бар деп мен күзәт мәкалә язып тергән идем. Э, э, неге Фәнни Татарстан деген журнал Шәбик Сырадларын татар телендә языгыз деп Болгар шәһәре бар деп яздым. Аның чын исеме Келе де Болгария икән. Вот. Значит, шул шәһәрдә состоялось открытие памятника хану Алцеку, младшему сыну хану Кубрата. Бу хәзер мен опять нәрсе эшләргә белмим әйме черт возьми мен әйтәм без олуг мөхәммәткә куя алмыйбыз һәйкәл куркалар әйме менә яңа гына кайттым дидем бит әле мин теге художникның выставкасында булдым әйме олы мөхәммәтнең скульптурасын скульптурныйнен ясаган бит атта утырып тора шул аттан куркалар инде мәскәү курка аттан ә без мәскәүдән ирак китә алмыйбыз бу Бұлар ойлап татыр, Альцикның итальянларның қатына этногенезна нендей ролі бар енді. Но бұл сала бик аз бит инде, әйме. бұл Бургундия жері, яғни мына қазіргі Венеция тересі. Италияның көз алдына кетерәсіз, сапок Венеция северо-восток була инде. Э, вот. Шунда. Шул Альцикка һәйкәл ашсыннар ә, ә. Бізде һәйкәл жоқ мен айтып э, шығамын жазып та шықты Мен шу университетінің педуниверситетінің нелерінде бастырғанды әлі мен туризм һәм археология деп бір мақала әйкеллер керек бізге әйкеллер керек сіз де білмейсіз өзіміздің ханнарны вот башқалар түрінде айтасыз да жоқ енді әйкел болса э, қызықсынып кетер бұнда кім кімге қойылған әйкел алмуш ибн фатлам кубрат хан эми кубрат ханга болгарияда бар украинада бар бізде жоқ. анын малайына мен шок каттым вот ошону билдирет ошондон айта энди бул эксперт болуп катна айтегиз элди экспертное мнение мына бұл города побратимыйттир болмас мекен де. мына ошол хаманын там челеди болгария менен биздин татарстан да берәр шәһәр. Мен әйтәм, конечно, Казан деп ойладым да, аннан жоқ мен әйтәм, скорее Болгария, Болгар. Болгар бит әйме, икесен дә исем Болгар. Вот мен шулай итеп э, ответ язып җибәрим деп уйлыйм әле. Вот. Менә бу э, бүтән нәрсә бит Альфред Хасановичтан башланып киткән болгарларны өйрәнү бездә эшен фәнни нигездә инде. Электә булган, конечно, өйрәнү. Ана шул э, басудан йөргәндә тапқан әйберләрне бит үйренген лихачевтан да высоцкий да башқалар да вот мына шулай қазір ә, э, бұл большой тарханский могильникні қазып тірәләр ну қазып тірмейләр инде 1964 жылда э, э, ранее булгар на волге в скобках большой тарханский могильник деген монография басылып шыға мәскеуде анасы екінші памятник аты алар ансы тағам да қызығырақ тұйыла меңа танкеевка танкеевка ансы спас э, нейінде э, Большой Тархан жағында, Волганың ты жағында, бұсы Волганың бұ жағында енді, Танкеевка жағында, Болгардан 20 километр ерақы тағына всего. Ол шыл текілі Танкеевка ауылы, ауыл ішінде просто урамда, яғни урам кин аларының оларында э, қазы үшләрі өткерелер. Әймі, Һәм анда якынча ушул тикле зур зиярат, анда 5-6 мең кеше күмелгән барлыгы. 1200 казып чыгарылды. 1200. Моны 1961-дә казый башладылар һәм ну кашан 2000-нең башында әле казыдылар да Евгений Петрович йөрде бераз казып шунда. Менә карагыз. Ансы икенче реакторлы болгарларныкы да. әмма болгарлар уже кушылырга өлгергән Верхняя Кама. Менә хәзерге Удмуртия, Пермь өлкә- Пе- Пермь якларыннан килгән финнар белән катнашырга өлгергән. Плюс тагын бер компаниян килеп чыга, болгарларның ки- ки- килеп чыгышында катнаша торган. Ансы венгрлар, мадьярлар. Мадьярлар. Менә мадьярлар компоненты иң беренче менә шушы Танкеевканы казыганда килеп чыкты инде. Әйме. Э, Ну, шаккатырлык. Аннан соң э, не аннан соң биләр китә. Э, белерде, мына, кстати, мен белерде эшли башладым 74-тә. 74-нче елда Енді мәктәпне қалдырып 74-тә келдім. һәм э, Аллаху Таала китереп қойды безнең алға тагын бір бик қызық э, памятник. Белердән 30 км ераклыкта Алексеевскийга қатаба. ни Олы Тегәнәле авылыннан Урта Тегәнәле авылына юл салалар бульдозер инде. Казый өйә теге юлга э, җирне һәм килеп төртелә зияратка Яры яры безнең биләрдә казыганны беләләр, шуңа күрә сразу Алексеевка хәбәр хәбәр итәләр, әйберләрен дә алмыйлар. Менә э, без аларны өйрәтеп бетердек. Шу- Шул не археология шулай сак карарга. Газетларда язып, алар белән очрашып, клубларда лекциялар сөйләп, Вот, андай кешеләрне бик яратам мен хәзер дә. Һәм безгә әйтәләр инде, ниндидер зират анда э, ни казып казып яталар, килеп карагыз дип. Э, Мин естественно бер нәрсәдән аңламыйм бу эштә. Фред Хасанович әле, аның хатыны Елингсанны, э, монда аның тоже рәсеме булырга тиеш. Соңнан ярар. Менә нинди шәбәр ул Фред Хасанович. Вот. И Александр сразу, ах, батюшка, это же Анна Хатун Маржаева. <laughs> Біріншісі екіншісі де. кстати, біздің оқытты, мен оқытты. Альфред Хасан жетігінде оқытты университетте, там педуниверситетте оқытты Анна Хатун Александровна. Бек строгий Вот. <laughs> Һәм сразу, бұлар бит мадиярлар Ә мадьярларны ізләп йөрилән, мадиярлар шушы яктан килгән булырга тиеш. Гипотеза бар андый. Чөнки 1235 елда мадьярлардан, Венгриядан, инде Венгерский королевстводан монда Юлиан дигән бер кеше килә. Ул белә инде, шушы тирәдә булырга тиеш аларның венгерларның родичи, родичи. Амалар мәжүсилік динінде. Аларны һичшиксез католик ясарга керек. Шуңа күрә бу монах эзләп келе, һәм білер тересінде аларны таба. Бір хатын очрата Хатын венгерка булып шыға, дұрыс аның ире болгарин була. Болгар, болгар инде бола. Яғни, теге язма шығанақлар белән археология бергә кушыла. Менә шул недә зур тигәнәле авылында казый башлады инде Альфред. Альфред Хасанович түгел, беренче чиратта кем инде? Елеңсанны. Альфред Хасанович та эшләде, без бергә эшләдек инде. Вот, аннан соң мана белеп, алар эзлиләрдә Магна Хунгария, ягъни Великая Болгария. Великая Болгария. Қоя булган ул? Э, ниндей маршрут белән э, келіп чыкканнар алар хәзерге нигә южный э, көньяк сибирдән қайсы маршрут білән келіп чыкканнар Панонияға, хәзерге венгрияга менә шул маршрутның бер өлеше табылды инде манга хунгариянең кайда икәннәрен айта біз барғаш дей, доклад, анда тегеләр мені басып тыңладылар, дей, басып тыңладылар. Вот, шул тикле кызыксынып ağızlarını açıp формасында Вот мы нанешек. бұл зур ашыр шулай ук. Зур ашыр. Анда хәзер Фодор, Ишван Фодор кызыксынып йөрөйди. Ул үзе нете алмады. Мен бик яхшы беләм шу Фодорны загым белән дуслар өйендә дә булган бар Будапештта. қазір аның шәкірті кем? Турк, Артур. Артур Турк. жоқ Атилла. Атигл, кстати, үш венгер кеттің ма? Рипак. Үш э, егетнің бірсі Атилла енді кстати. Мен әнішік құрмет етелер өзлерінің Кім бізді, Алмұш есімілі бар ма бір? Жоқ бейді. бар міне. Шайтырып, не табылды, венгрлердің қайда екендігі һәм э, мұны тез алар бастырып шығардылар неміс тілінде венгрлар өзіміз бастырабыз мында ақша жоқ бит енді жазылған юғиса енді китап бізде басылып шықса бит енді әйбәтерәк вот жоқ мында э, ақша сұрап э, йөри башлагач инде альфред хачанович булдыра алмады тегеләргә бирде тегеләр немец телендә бастырып чыгардылар мең тугыз йөз сиксән беренче елда сиксән беренче елда һәм ул немец теленнән бер тәрҗемә итеп ул китапны узган ел үзебез дә бастырып чыгардык чөнки кирәк атилла менә әйттем бит атилла кызыксына башлады монда ди венгер менә бу большетигинский могильниктә әле не черпын булырга тиеш анда фәлән тегән быеллары тикшерергә килделәр кайсы кайсыдыр җирдә ни белән генә ничек дип әйттеләр ул геофизический метод белән инде әллә инде шунда нигә ошаган йөри бит черный археологлар <laughs> шуның кебек приборлар белән тикшереп в общем бик яхшы булыр яңадан тикшерә башласалар конечно табырга да мөмкиннәр кайбер нәрсәләр менә ни артыннан теге ачыш артыннан ачыш әйтергә кирәк ул биләр инде ул биләр бит инде міскін билер яттынды ол текшірілмесе ең зор шәһәр болған заманында орта ғасырлар заманында мен сөйледім қай біреулер біле енді билер турында сүннитлер тоже біле тұрғандар билерін әйме сөйлерге кім шакиров оқыдымы или вот вот ол қазірде шында қазір чүнки Вот. Мен ғұмырымды шында өткерім, яшығым шында өттенді, <laughs> білерді. Вот. Э, ней, анда бит ашы шартынан ашы шәйме. Ашы шартынан ашы. Мына ол билердің зұрлығын исбатлау, аның қашан түзіле башлаған исбатлау. Һәм предположение ней 922 елда килә әйтмендә Багдадское посольство һәм тегеннән Булгар ягыннан, мен Булгарда димим, башка жерде булган булырга тиеш ушул багдадский посольство мында килип билерге негиз салалар һәм билерде альфред хасанович казып чыгарган нене мәчетне салалар зур мәчет зур мәчет вот зурлыгы хәзерге кулшали мәчетеннән дә зуррак аның негизе ачылды аны сөйләп башласаң ул билер үзенә ул бер сәгать сөйләдеме кем зөфәр азыраак тиреле мен бит өз убактында яширээк убакытта сизде эшлегенде эмне алып бара эдим средневековый город деген нидерлерден спецсеминар но анда мен көбүнчө орус шаһарлары туурында сүйлөдүм менде өзүбүздүкүн да киритип жиберей эдим менде вот азыр вот мына шундай ашыкта ашык эмне мына мында мына шушуну калдыр пожалуйста вот вот вот Э, э, теге первобытчик деп әйтәләр э, бит инде кайбер чакта болгар шыры белән шөгыльләнә башлаган ул нәрсә белсенсең болгар шыры буенча кайберәүләр язсызлар шәрәвештән шундый нәрсәләр әйтәләр иде Әйме, ул бит теге таш гасырын, бронза гасырын өйрәнгән, шуның буенча специалист деп Менә шул шыр шырныкы, не, су астында калды бик күп Э, памятник юққа шықты деп айттым мен енді аның бұл водохранилищенің бір өзіншелігі бар э, август айында су кеми әйме жай бойы парланып тұрады әбеземе су кеми башылай. һәм э, мына ярда стоянкалар болса могильниклар болса могильниклар жуылған енді вымытый вымывается башқа түрлі памятниклар болса Олардың культура катламдары бите э, яр буюнда находкаларында толып ята менин анда барғаным болмады жиғаным болмады евгений петрович жүрдү Хәм 61 жылдан башлап альфред хасанович уюштурду ушундай выезд деп иртебиз инде э, барыбыр дей э, культура қатламы қалмаса да қызық әйберләр шағарға мүмкін, шуңа көре, күймәләр алып анда катерлар белән анда бит утраулар да бар бер утраудан екінші утрауга көшіп беру үшін һәм инде яр буйлап жүріп җыегыз қабір чакта бит теге ямылар була келіп шыға чыга ямылар өсте юылган аскы өлеше бит сакланган ол җирләрне казырга бола һәм шундый экспедицияларның берсендә Альфред Хасан очрады очратты менә шушындый ташларны бу нәрсә бронза гасырының ахырына элгәреге тимер гасыры дип ранний железный век башына карый инде сигезенче гасыр в общем сигезенче тугызынчы гасырлар не надгробные камни. Бұлар вообще уникальный нәрсе. Текшіре башласаң, аны Альфред Хасанович белән дә, безнең белән дә бик дус иде, бар иде мәрхүмә инде, естественно, Наталья Львовна Членова Мәскәүдән, археолог. Шула шул өйрәнде, махсус китапта бастырып чыгарды. Сибирдән килгән халыклар шушындыйны ясаган. Теге кабергә таш кую Сибирдән килгән халыклар үшін характерлы болған екен һәм бұл сібірде бар анан соң біздің тирәдә бар һәм кавказда бар кавказда бар оларны э, бастырып шығарды мына советская археология э, журналында һәм мұны нешек э, ниттилер эми бирөө случайно бір студент мен чертман да немесең <laughs> табып алам мына ушинтип ташны күні күні вот Э, бұздан көрініп жатқан боламысың, Альфред Хасанович қазір қыш күні бар уақыты болмай язны күтелер енді олар язны күтелер сообразный ете башлағаш һәм шында яз күні барып э, теге ярым шешініп дегенде эми бұз астынан шушыларны тартып шығаралар міне ол аны петр николаевич сөйлейді аның э, истәліклері де сақланып қалған мен э, э, э, кімге алберт хасановичқа бағышланған кітап шығарған шөл естеліктер де бар өзімде мына петр николаевич сөйлейді шулай деп бұл бұзына көрә бір героизм формасында вообще фанатиклар ілеккеге археологтар қазіргі кебек түгіл фанатиклар вот алдын артын ойламайша емес салқын тияр деп те ойламайлар мына шулай тұрып шушы нәрселерні сақлап қалдырылар алар вот ярар бұл да болды бұсы мен э, былай ғана кірттім енді мақтану үшін э, теге уақыт бар бит әлі бұсын мына миңа адашылай аллаһы кетіріп қойған бірінші курста археологияның жүннет нәрсе екенін дә білмеймін бит э, татар мектебінде мәктәбін бітірген бірден бір студент инде группада сразу археология оқыта башлады э, елең санна әлфред хасановичтің хатыны аның хатыны екенін білмеймін ол уақытта <coughs> олар жа вообще татарларды көрген де болмағандар әлі ол дзержинскийдан э, э, шол жақта шыраған горьковска горький ол уақытта горьковская область нижегородская областьта вот мен уата сындырашында сөйлеп бердім енді археология бойынша ниндер мезолит элеккеинтен да э, мен хатırlayм бірінші курста инде кстати өзі э, тоже қызық институтны э, бітірәбіз инде дипломға бит белгілер түшірілә инде теге вкладышқа әйме миңа әйтәләр бая синең бер лишний дүртлең бар син түзет төзәт дип нәрсәдән археологиядан миңа <laughs> мен айтамын миңа қызыл дипломмы яшыл дипломмы аның разницасы юк э, аспирантураға кіргенде текшеріп те тұрмайлар аны шуңа күрә мен айтам жоқ бар. ә бұсын бірінші значит археологиядан танышуыбыз билерде болды практика өттік июль айында әмі август айында қайтып мен ә, ә, керамикасы алып қайтқан едім бұлғар керамикасы өзімнің әтенеге көрсетем көршілерге көрсетем мақтанамын деп вот біздің бұлғар э, э, бабаларымыз формасында алар аны білмейлер да э, ол шақта сіңліме көрсеттім мен айтам шушындайын тапсаңыз а вдруг біздің яқларда бұлар кім біле шундай нелер бұлғарлар яшаған орыннар ол тексерілмеген бит деп ойлаймын енді өзімше вот ә менің сіңлім беште алтыда оқып кетер енді шул классқа көшкен итегіне отырып алып қайтты э, керамика шул тикле бұрынғы керамика алып қайтты әмі мен э, енді керамика чөнки билерден қазан арқылы қайтқанда қазанда мен бірінші кітап сатып алдым археологиядан петр николаевич старостинның алтмыш жетінші жылда шыққан именковский культура именковский культураны қатты үйрендім мен де өзіме көре шағырттырып қараймын Э, сіңілім алып қайтқан э, не э, бұл имен көске культура китабында шаш барлық бар кібік енді әйме мен сразу кеттім енді қыз сіңіліме айтамын көрсет дейді гүлфира қайда таптың вот шында керамика көпкіні һәм вдруг табам мына бұл урақны урақны табамда мен айтамын теге сөйлей башладым бит бронзадан значит бронзаға сырай бронза ғасыры деп ойладым енді шыннан да шулай болып шықты таған барам екіншісінде табам ана бұл ортадағысы нож кинжал деп ертілә анан соң табам әлі тағын мында жоқ екі екі урақ үш үш үш урақ тапты вот һәм мына бұл э, наконечник копья лаканшик капия мен қазір енді э, нешік кінә жеткірәсім э, жеткіре алмаймын 1 сентябрьні мақтанасы кірә бит енді әлфет хасанович алдында 1 сентябрь жетті анасы мен башқа мен айтамын нишләп мен мына әлфет хасановичқа көрсәтемін башта үйрәним үзем нишләп сұрайм мен аннан давай өзім үйрәним нешәнче ғасыр кімнәр э, қайсы культура формасында шулай иттереп мен менің үйрәнуім ұзаққа созылды в общем то һәм соңғы курста оқығанда мен мұны көрсеттім альфред хасановичқа һәм жазылған енді мақалам бар еді ол уақытта архивларда эшләп менә шулай иттереп ул мені археологияға сөйрәде менә бит ничек туры килеп тора әйме туры килеп тора альфред хасанович альфред хасанович молодец еді ол бик каты эшли еді ол студентлар белән ну э, тегендә дә без бардык казый башладык инде казый қабірлік қазибыз елеңік сан үшін елеңік саны не степень распро распространения ислама по археологическим данным шул темаға кандидатский диссертация жазайды аны меншік текшіресің мұсылман зиратлары аны теге оныншы ма он бірінші ма анда археологический методтар білән де бола бұл мен шуны үйренеді значит біз шул e, Э, мұсылман зираттары қазыйдық билерде шунда қазығанда э, бірінші қуатларны түштік шештартарға қоша фред хасановичтің біз шештарта алмайды ол өзі шештарта башлады андан соң э, күрегі білән сызды да қойды міне айтты бұсы дей не қабірлік біз енді аһ етәбіз аңламайбыз бір нәрсе неше бұлан выделять етті анан соң пышақ білән қази башларға қосты бұл жерінде дей соңынанырақ қазығыз или қазсаңыз деп пөхтә казыгыз ди, сак казыгыз, анданың башы ди. Мин тоже уйлап қоям каян белә бүтүнсәл казылмаган келеш Әйме, анан соң гына инде башладым. Соң бит пятно деген нәрсе бар. ол пятноны да күреп болмай Теге күзәләнмәгән чөнки археологик күз түгел, әйме. Әни өчен анда баш, чөнки мусульманнар шул якка каратып күмгәннәренә шул якта булырга тиеш. Башында нәрсә инде, әйме. но Альфред Хасасимна шулай иттереп куйгач, бүтінсі былай тұрып қарап тұралар енді неге көп біле деп бүтінісін э, э, аңлата біле деп әмі менің мінәттәнлерімнен тоқ үйірген болып болды әмі нешіктір их Альфред Хасанович кебек болса еді деп міне шол моментні мен бік жақсы қатерлеймін мен археолог археолог болам деп решение қабыл еткенмін мен қарар қабыл еткенмін видимо э, шол бик нық әсер етті мені Аннан соң кайтуга булар ята. Ә бу саның ни? Менә бу бронза гасыры алар. Таштан булса да ул бронза гасыры. Неолитта түгел даже. Дальше. Менә аның китаплары. Бусы Ананинская культура. Менә основит нагенез бер 11-дә чыгарды. Волжские ананинцы. Ананинцы беләсең кайсы гасыр? Ул ранний железный век. Әйме, теге Алабугадан ерак кына түгел, Ананин авылы бар. Вот шунда мынаның докторская диссертациясы древняя история средних поволжья алтымыш тогузунчу жылда шыққан китап Бұл бул тоже мына бірінші кітап мен алған бірінші китап старченныкы қылса, екіншісі альфред хасановичныкы болды бұл кішкене шықты полит ол уақытта бар еді мына э, бар еді баумында э, серое здание қазір гостиницада бірінші этажы полностью кітап магазин еді оң полит книга шында археология бөлігі бар еді даже шына алдым мен бүтін китаптарымды хатерлейм <laughs> көп алғанмын есіне тикле мына финляндияда шыққан кітап происхождение татар поволжья приуралья булгар киев хәбірісі турында истен великого города беляр турында бірінші китап мына ол жетміш алтыншы жылда шықты вот татарит бұсы фин тілінде финляндияда шыққан кітап тегісте татарский народ мына ол Альфред Хасан текілі татарларының келіп шығыш тұрында былай сөз алып барылмайды хәтерлеп илленче еллар, 60-нчы еллар хәтерлим историография буенча беләм инде әйме. Бер инде мәкалә дә чыкмаган, ничек бөтенесе тыныч кына яшиләр. Ул не поощрялся, может быть, инде үзенә күрә. Мин даже белмим. Әлфред Хасан 74-нче елда ул күтәрде беренче мәсәлә 74'te аның мында жоқ э, енді ол артық жыр болмаған татарша кітабы басылып шықты татар халқының келіп шығышы анан соң енді бұл кітап аңа э, мен предисловие жазған едім даже сексен тоғызда шықты альфред хасановичтің алтмыш жылдығына э, яшел буяқта болгаркиев болгаркиев тоже міне нешектір теге хаман сұқланып кете алдым мен аңа эми бизде сакланып калган ғараб э, э, саяхатшысы географ ал идриси ол 12 ғасыр 12 ғасырда ол өзінің әсерінде яза э, бұлғар киев сәуде жолы турында ол морской естественно түгіл речной түгіл сухопутный вот бұл тарихшылардың иқтибарында иқтибар Ықтып айткеннәр инде маңа Борис Александрович Рыбаков, э, директор института археологии академиялык әсәр ул вакытта э, бек зор мәкалә бастырып шығарған иде бір сборникта. Ну 50-51 елдамы? Вот. а ә қазір Альфред Хасановичның э, башына шундый фикер ой келді инде 90-нчы елларда 90 Альфред 60 әл ириста көрсетілген манзил деп ертіле пункт мына сәуде караваны бара бара бір күн бара һәм ялға туқтый анда ниндер караван сарай формасында пункт бар инде эми тагын экинчи күнү чыгып кетелер бара бара да тагын бір э, станция ушундый караван сарай вот ушулайтырып егерме станция була ялгышмасам э, шул чама инде булгар киев арасында шуларны табып болмас микен деп ул киевка киев археологлары белән бәйләнешкә кереп александр петрович моця ул яктан доктор профессор эми жолны бүлештеләр теге яртысы пенза өлкәсенә тикле неләрнеке украин ягы бу як безнеке һәм тикшерә башладылар машина белән экспедицияны чыгып әмма менә шул юлны алар реконструировать иттеләр һәм кызыклы нәрсәләр генә килеп чыга бит менә шул юлларда допустим нинең киевның үзендә бик күп дирхәмнәр көнчыгыштан килгән ул бит ни өчен игътибар иткән али дриси бу юлга чөнки чөнки ғәрәпләр урта азия сәүдәгәрләре шул юл буенча барганнар киев аша безгә килгәннәр Аларның идел буйлап күтәрелгәннәр. Ә менә бу Киев аша килә торган юлы да булган. Аннан соң икенче яктан Киев аркылы э, көнбатыш Европадан сәүдәгәрләр килә торган булганнар. Э, вот Киев аркылы. Без моны искә төшердек. Э, бу Афред Хасанович үлгәннән соң чыккан китап инде. Менә бу Болгар Киев 97 елда чыкты. 94-тә, бу 97-дә чыкты. Моны үзе Киевта бастырып чыгарды бұл нәрсеге диққаты иқтибар еттік нәрсеге вот э, біз бит қазанда э, таптық қазанда шегенде чех монетасы әйме вацловныкы аның бойынша целый э, бір китап язырға бола монетасы турында ол монетаны ничек определять итү һәм соңгы ниләр турында э, спекуляциялар демәсәң анда мені нәрсәдә гаепләп төрмәделәр ул монетаны үзе ташлаган икән раскопка аны тапкан булып фәлән дигән ул монета дөньяда берәү хаманда бу өзі мен ташлаган деген нәрсәне енді <laughs> э, кеше ышанмаслык менә без аны э, аны мемет определять ете алмайм алып бардық гимға әйме анда определять ете алмадылар айттылар «Э, эрмитажға барыңыз эрмитажға бардық э, анда неттілер э, енді анда да определять ете алмадылар анда адрес берділер мына шында шында шында барығыз европаға формасында һәм чехияға барғач анда енді определять еттілер һәм ол бит бәйләнгән ә ничек килеп чыкканын сездә сезгә әмі кім иржи ислама деген бір профессорында карлов университетінен аның білән сөйләшіп ол ушул средневековая археология средневековая чехия буенча шөгыльләнә еді. юлны өйрәнә башлады юлны аннан соң чехиядан прагадан жол болған Будапештқа, будапешттан туры юл болған Киевқа, киевтан неге былғарға жол болған енді һәм шулай иттереп э, бик жеңил аңлатыла неттенді ол бізге мен безгә менә шундый әфрит хәсәнович э, бик э, теге вакытында шөгыльләнеп калды шушы нәрсә белән менә һәм аның теге ақшаның бояқларға якларга килеп чыгуы үзенә күрә аңлашыла инде анда түрлі сораулар көп енді естественно Вот. Нешілі бұл бізде ә, Чехияда хаман жоқ. Чехияның өзінде бұларға тиіші бейді. Ә, біздің бұлғарлар, бұлғар сәудәгерлер <laughs> әлбек актив <laughs> неткенлер, шиткенлер формасында. Ана көрәсіз, Николай Филиппович пианин артында. Интеллигент, зия, зиялы делер бит, татар зиялылары. Мысалы, орыс зиялысы енді, әйме. Қазір бит андайлар бек сирек, андайлар Археологлар арасында пианинді. Мен өмірім бойы пианинді ойнарға үйренуге жүрдім. Тік яратамын пианинді үйрене алмадым мектепте оқығанда институтта оқығанда да нендедір фоп бар еді бізде факультет общественных профессии музыкальный училище атаы пушкин құрамында қазіргі консерватория шында үйрей ну күн сайын заниматься етер керек анда ведь үйде біздің нәрсе жоқ да шығалға едім жоқ уақыт жоқ уақыт жоқ әміне бұлар мен аларға бик сықланам андай нелерге ғалимдерге э, шулай болырға тиіс разносторонний болырға тиіс кіші шулай ма дұрыс николай филиппович қазый э, кремльде көріп тұрасыз әйме бұл спуск кремлевский деген танецкий башняға таба елу үшінші елу төртінші жылдар бұл қазыды әбеткіна мына мында альфред хасанович вот николай филиппович калинин мен қалғандарын білмеймін қалғандарын білмеймін хованский түгіл екен бұсы бұлды да тағы нәрсе бар бұсын нетик те бұл академия наук янында теге мына мында лобачевский бюсті бар бит анда сквер теге жақта мына елің санны халикова Бұсы учениклары кетті енді. Бұл Валерий Степанович неден Яшкаралыдан Патрушев, Ананина кабилелер белән шөгыльләнде. бір, бер э, китапны да Волжский ананиумцы деген китапны алар икесе бергә яздылар. Менә бусы геник э, э, кем Владимир Федорович Генинг. О, Николай Филипповичның не Калининның шәкірті. Анда аспирантура өтті, аннан соң ул китте Ижевскә, Ижевскәдән Свердловскәгә, свердловскийдан э, киевта киевта украина фәндәр академиясының э, археология институтының зам директоры болып эшләде Үлді, шулай ук инде белавин андрей андрей михайлович вот ама бұл алтмыш яшь тулды перимдә э, Альфред Хасанчының шәкірті. Чөнки бұлғарлар Перім яғында да болғаннар. ул Рождественно, Рождественск деп йөртелә поселок шуның янында бұлғар саф бұлғар шәһәре зор бұлғар шәһәре шуны қазып шығарып шундый қалың китап шығардылар олар хатыны белән крыласы наталья борисовна белән вот бусы танымыйсызмы сәяр шетикович айдаров архитектор профессор біз табабыз архитектура құрылмалар мәселен бізде мешіт бар мәшет қырында дом знатный феодал деп билерде дом знатный феодалы сарай бұлғарда анда туылған әме ол аларның ілекеге рәуішін реконструкциялай ол міне деген архитектор енді бүтін реставраторлар архитекторлар аның не э, ол татарлар біле тұрғандар бәлки ешіткеніңіз болса бек жақсы болар еді ғалия кайбицкая оперный певица шуның малайы иә, шуның малайы сөйти хайдаров э, жыршы да э, актер да әтесі шул ғаиләдә тәрбиеләмез әне тегеннән тартып шығаралар э, нені водохранилищедан бұл енді по моему яз көне түгел башқа вакытта Менә бу яз көне алар казып кардан арындыралар башта, әйме? Аннан соң бузны аталар. Шунда шуннан инде эй мискиннәр мен әйтәм. Жейні де көтмиләр, жоқ йөрәк түзмей. Вот. Әйтәм бит алар фанатиклар дип. Бусы кайсыдыр совещание вакытындамы? Монда мин Единственно Мухамедова, э, Рәмзия Гениятовна, этнограф, буякта утура шул Бұсы анын янында пензадан э, михаил романович михаил романович археолог енді ұмыттым полевских полевских фамилиясы э, бұсы э, этнограф тоже бұяғында бұл скорее не мың тоғыз жүз елу алтыншы жыл болған еді конференция мында шол бұл музей этнографии народов ссср и қазірінші аталадыр э, народов россии енді эми ленинградта санкт петербургта шуннан келген профессор қалғандарын білмеймін ана артта жуанырақ отырады көзілікілі анысы кім владимир антонович э, неден перимнан ана белавинді көрсеттім бит шуның оқытушысы а ей хәтерім қыздар хәтері көп африт хасан шабаш шабаш африт хасан кстати николай филиппович калинин заманында түзілген археологический кружок қазіргі күнге текілішілей ошол археология түгәрәгендә катнашучылар археология түгәрәгендә катнашучылар бусы шулай ук ортада ана искандар измаилов бәлки Беларыпкин икісі де доктор қазір бұнда, бұсы да доктор э, перимнан ана белавин кстати бірінші екінші бірінші ретте 60 «Э, жаш толды дедім біт... біз бит э, бірге өстік міне эми перимман да чертме гел бірге болдық енді археологтар вообще ала бүтін екінші түрлі халық нелер ғалимдар шаққа біздің неге солидарность кайбетим минди еш очрашабыз дейсиз әптүр конференцияларда булаймы вот анан соң бит башкаларга караганда биз яратабыз басууну поле раскоптан баш палаткаларда яшейбиз э, кеч белән учаклар ягып э, неләрдә гитараларда уйнап жырлап утырабыз альфред хасач кстати яхшы жырчы иде бас тавышы белән бас түгел баритональный бас деп айтар евгений петрович казаков анан түп қазушысы бул вот биыл октябрьда сексен 85 жаш бул тоже мен калайын деп айтам формасында айларын да білмеді нин де білмеді ал ул сексен жашка текле практически берди ай мына шул неге Э, водохранилищеға шоқлар қатам енді мұны білесіздер петр николаевич вот өзі тапқан қылыш білән меч бұсы алар тексеріп отыралар мына э, э, кім альфред хасанович білән владимир федорович генинг большой тарханский могильникті икісі бірге қаздылар дедім бе шуның материалларын қарап отыралар енді бұсы әтесі альфред хасановичтың Хасян Сардатович, по-моему, не. Бусы опасы идея, врач был шред идея, идея опасы. А тұр Хасан жүзе, әнде шебер егет болған. Бұл студент даным. Бітті? Неше бітсін әлі? Қойғынамын? Бітті. Ярар Алиса. Бетсе. аның турында бізеке кітап шығардық енді аның түрінде бик көп не бір жүзден артық мәқал о нем об алфред хасанович написано енді аның, аның түрінде язырға тілейлер қазір де бір кіші де ұмытырға тілейміз хаман мына бола бит енді біздің ешқана конференциялар қазір бигерәк те мауығып бит конференциялар белән инде без рәхәтләнеп бірінші тасын енді Альфред Хасанович құрметіне жібереміз. Бүтінісі пермекларда аның бит юк мында яра мен бүтінісі алмаганмындыр дигәнме. Менә аның қазіргі вакытта шәкертләре әйме Мәскәүдә, Ленинградта, Петрозаводскида Марк Юрьевич Косменко биләрдән қайттым да мен тоже жүләрлегенде кеттім, Мен қазіргі мезолит мисалы үчүн азыр ак таныш районуна тата жебей русский жебей ауылдары бар еді алар тоже нижекамский э, водохранилищенин суу астында қалып, юкка чыктылар андан соң теге э, чебоксары йошкар-оланы әйтәсі да юк пенза киев әйме э, вот киров вот мына ошондой тагын эле то есть бир егермелеп шәһәр шәһәрдә эшлиләр Альфред Хасановичның ниләре вот мин теге аның турында истәлекләр җыя башлагач, менә буларның бөтенесен, бөтенесенә инде әйтеп, алар рәхәтләнеп үзләренең истәлекләре белән уртаклаштылар китап чыгарган иде ә икенче икенче китап инде истәлекләрсез генә просто әйбәт матур китап килеп чыкты вот аннан соң аның тагын бер генә ни бездән менә мин спонсор дигән сүзне иң беренче тапкыр альфред хасанович авызыннан ишеттем килеп чыкты туксанынчы елларда әллә Э, инвестиция дегенде э, мындай сөздер әйме альфред хасанович айтайын ол жүрек э, или мен айтамын біздің алда нету үшін шындай біз сұраймыз нәрсе деп нәрсе аңлатасың спонсор деп айтамыз енді ол аңлатып көрсетеді һәм ол ең бірінші болып компьютерда өзінің личный компьютерында бастыра башлады вот ол 60 яшьләр тирәсендә инде, әйе, 60, 61, 62 яшьләр тирәсендә. Ә, Ул моны алып кайтты Япониядән. Ә Япониягә баруы аның ул совершенно конференцияга да бармады Япониягә, әйме. Шунда ну, баргач инде бөтенсе белән танышып кайткан да археологлар белән. Былай булды. Ниндер конкурс игълан ителгән. Улан каядыр тапкан. Э, Конкурс СССР турында бер сәгатьлек лекция. СССР турында, күбесенчә экономика турында Сүйлерге, эми экономисттар тутуна инде мында башка специалисттар тотына бул конкурс эми иң әйбәт әлфәт хасановичтыкы шыға – чыга современность ссср современность эми менә убиданың нәрсәсен күрсәтеп тора уйлый белә логика бар әйме теге иң түп моментларны айырып ала ала юқбарға тоқталмайша бір сағат ішінде ссср турында міне деген аның қазір э, э, тағы айтырмын һәм шушында жеңіп шығып ол э, бір екі атна японияда болып қайта анан японлар белән енді аралаша башладық біз. хатлар белән анда анан ни белән инде электронный почта формасында бу үзе менә карт кеше менә мин хәзер даган тигенде яшым яшым бара эми мен һич те өзімді аның шағыштыра чагыштыра алмыйм ничектер уже сүлпәнләнә башладым формасында вот альфред хасанович андый түгел яшьләр кебек иде ул яшьләр кебек э, аның э, э, не ақылына в общем то әйе вот шушындай кіші киши ол тағы нәрсе түрүндө азыр сүйлөмөкчү болгон мен альфред хайсани түгөндө унуттум энди ялган болғандыр былай ялган сүйлөйм енді анын вот мына шондай нәрсе нерсе нәрсе нерсе не эмне турунда эле жырлабы жырлабы турында түгүл мына анын ишлеби мына мен ішлей алмаймын кіші болғанда Менде де мен жазу процесі, менде интимный процесс кебек тыйыла эми даже хатыным болғанда да э, бикленем кабинетте бикленип жазам киши нетмесин көрмесін формасында альфред хасанович хаман иштейди бара учабыз самолетте допустим э, вот ол э, біраз ғына сүйлөшүп алабыз да ол нерселер сызгалый башлый яза башлый Или отырабыз жыйылышта. Жыйылышта бигерәк тә инде элек кайбер чакта авторучкасы да юк. Нәрсә туры килә, кемнәндер сорап алган бу э, теге стальной перо бар бит инде. Без шуның белән яза идек. түк манчып тук-тук. доклад укый, Африд Хасанович, значит, түк-түк қара басыра яса Тыны нетелер, Альфред Хасанович тағын тыңлами бізні. Слушай ба, слушаю, дейінді тегі. Нәрсе турында сөйледім. Біздің директор айта. Сіз мына шулай шулай дедіңіз. Бүтінсін айтып берді, точ тегі слово слово формасында. Мына шушындай не бар еді? Аның ғадаты бар еді. Бүтін жерде ішіле ала. Бүтін жерде ішіле ала. Һәм шол выступать ете. Мәселен, мен выступать еттім әймі, э, Альфред Хасанович болса, ол оның тауышы менікіне қарағанда күшлірек. Қайбір әлдер отыра, әймі, нелерде та конференцияларда ұйқылап отыра, қызықты бұл, чүнки лекция Альфред Хасанович шықса, әймі, бүтінісі міне, аузын ашып тыңдай. Шул тикле матур итеп сөйлейді, қышқырып, Мотор дикциясы аның э, анан соң таушалган тул ол укыган бір уақытта оқығаны болмады аның өзінің өзүнүн докладын вот ул һәр вакыт конспектте сүйлейді мотор иттирип сүйлейді шуңа аны бекер аталар еді. ә неде э, теге э, конференциядан соң допустим була итеп күн сайын болмаса да тулган күні или конференция біткеш банкет бола әйме ол жырлайды тағы біреу жырлайды біздің э, дмитрий дмитрий александрович крайнов деген бір археолог бар еді мәскеуден зор ғана гәуделі шылтик өзі аны доктор наук артық не үшін яратмағандар екенін мен соңынан ғана білдім соғыс уақытында ол оккупацияда қалған ол еш таушайбет опера ул консерваторияда біраз оқып алған әмі немістер аны өзіне жырларға мәжбүр еткеннер ну нишләсен міскін әмі яш үләсе келмей жырлаған енді шуны искә төшереп э, аны э, третировать еттілер енді ә бір тапқыр біз вот батыр деген археолог бар еді э, вот шуның сексен жылдығына ижевскіде біз конференция өткердік конференция уақытында крайновта келген еді ол ол жырлады шул тикле ой мындай ниндидир операдан жырлады ал ол э, кайсыдыр операдан глинкадан түгел микен иван сусанин жизнь за царя шундан кебек просто инде ғажап анан соң хасан жырлады аның тауышы күшілі ну барыбір тегенеке кебек ішкәртілген түгел енді ләкин бик матур енді бик матур ул менә э, любой вакыт нитә алабыз әйдәгез җырлап җибәрик әле экспедиция Казанга, Казаннан чыгып китәбез биләргә. Барырга кирәк практически 4 сәгать. Әйме. Ул кабинда утыртмайды, берәр кызны да лаборантканы утыртай кабинга безнең белән э, теге кузып та бара иде инде. Аннан без җырлап бара иде инде. Комсомол җырларын да э, җырлап бара иде, бик күп белә иде. Аннан соң ул бер җырны кертеп җибәрде, безнең қазір ол біздің гимнға айналып кетті бұға енді песня студентов Казанского университета, песня э, теге э, әйе сексенінші жылдарда он тоғызыншы ғасырда шуны архивта шаяндам табып алғанда музыкасын қоян білгендер. әрхалда біз аны альфред хасанович білән бәйлейбіз енді нешектер через тумбу тумбура через тумбу четыре четыре спотыкается мен ана бір неде жазған едім жоқ «Э, екіншісі мен э, гемон археологовны э, өзімнің бір естеліктерімді жазып шыққан едім міне шындай шындай кіші еді анан соң нәрсе ол міне мен жазам түзәтәм жазам түзәтәм әйме альфред хасанович бір жаза все готовый статья. Аны редактировать та айтасы жоқ, не тәсі да жоқ. Міне не Алла Тағала берген бүтін жақлап талантлы. Міне ну ғұмыры гына болмады қызғанышқа қаршы. Міне шындай кіші еді ол Альфред Хасанович біздің. Шындай кіші. Шуңа көре біз аны сағынабыз да. Сағынабыз да. Альфред Хасанович ол уақытта конечно кайбіреулер айтқан бұл, Альфред Хасановичтың э, қиялы тұрмышқа ашты міне э, біздің археология институты болды формасында нендей қиял болсын ол уақытта мен ши башлағанда жеті э, кіші еді археолог всего татарстанда жеті кіші анан сол өкірінеп өкірінеп өсе башлады кремльде қозыған шұрда міне біздің мүмкіндік болды біраз нетерге тем более мың ісі кіре башлағаш әйме <laughs> бізге ақша бере башладылар Шол ақытта біз лаборантлар да ала башладық дегісінде абысында наконец айырылып шықтық археология э, тарих институтынан башта иелейден э, тарих институты айрылып шықты Анансың тарих институтынан 14 жылда 1 апрельде біздің институт айрылып шықты Хәм біздің институт альфред Хасан есімін ерте болырға тиіш енді ойласы да жоқ еді әлфред Хасан есіміндегі ұран бар Белерде, әлфред Хасан есімінде ұран бар Алабұғада. Алабұғада да ол қазылды бит. Алабұғаға 800 жыл деген еді. Мен қазанны ол 800 жыл дейді. Э, мен аны мінге терең айттым демесе. Алабұғаны тоже самое 800 жыл деген еді. Э, Мың жылдығын өткердік. Вот. Һәм Қазанда қазанда аның ұрамы э, э, білесіз набережный деп ертілі ол аны артық білмейлер әлі тезден ол э, бек жақсы матур ұранға әйләнәшәк елға портынан набережный бара неге тикле Тағын күпер бар бит әлі, речной речной шығанда, чыганда буяк кировский районга чыгаймы шул күпергә тиклеме или менә бу ленинский мостка тиклеме то есть зур гына урам килеп чыга набережная набережныйны біз альфред хасанович исеме белән атадык берничә урам тәкъдим иткәннәр иде безгә чәтә миңа ошамады ул кечкенә урамнар шунда кайсыдыр тирәдә ә менә бусы анда урамның перспективасын әйтеп күрсәттеләр инде матур булачак хәзер бит набережныйны матурлый башладылар инде монда видимо алай түгел әле мин ул якта булганым юк шулай иттереп аны да онытмыйбыз аллага шөкер Ә, Ғайләсіне келгенде, аның ә, бірінші қатынынан ә, бір группада оқытырған студент кейінде шуңа үйленген еді ол Алинамы, Алинамы, шул, ансы тоже татарша айткенде маржа. Вот. Аннан аның Лена ісімді қызы бар һәм Наил, Наил Халиков. Лена судья Наил Халиков э, этнограф болып эшләде безнең институтта хәзер дә эшләвен дәвам итә ул милли музейда эшли Наил Халиков кандидатлыкны яклады бүтән э, якламады ул сораган нишләп син шулай мин дә археолог булырга теләгән идем әти кебек ди әти мин этнографияга тыкты ди нишләптер менә шулай булган э, мен артық тіләмәдім де нетерге ушулай деп жауап берді ол андан соң екінші катын мына бул мени окуткан юлиңсанны андан бір анан бір қызы бар диля исемле анысы тоже судья судья судья юрист инде бәлки судьядыр прокурор түгіл только вот андан соң юлиңсан түзүлдү кстати иле толмаған еді иде жетінші жылда ол өлді Ол өлгеннен соң тағы бір қатынға үйленді ол маргарита кузьминична маргарита кузьминичнаға үйленді маргарита кузьминична ол сочидан еді маргарита кузьминична мында өзінің малайы білән келді альфред хасанның делесі бар еді алар үйленділер <laughs> альфред хасанович маргарита кузьминична білән үйленді алардың балалары бір бірісі білән үйленіштілері бар <laughs> шулай тұрып қызық қана болды вот Альфред Хасанович көмілді неде ішкі татар бестәсінде біздің не бар мына шу отызында отызыншы ұл туған күнні біз Альфред Хасановичтің ғана түгіл ішкі татар бестәсінде абдулла Туқайында тұра бит кіргеніңіз бар кіргеніңіз бар ма ішкі татар бестәсінде һәм Туқайдан ерақ қана түгіл әтисі һәм әтисі қабірінде Альфред Хасановичта енді шул бір неме аллея номер жоқ білмеймін жоқ ол көрініп келе жатыр мына э, э, кіргеште тоқай хәйкәліне бардың тоқай тұп тұр дауам етесің бұл жаққа да тұр бұл жаққа да тұр шунда ол сыртқа шаныштың елексанның үзәк паркянына күмген едік елексанны тоже ол малайы білән келген еді малайы бар еді миша есімлі екінші мәскеуге кетті ол доктор экономических наук ә, еңсаны өзі білен алып кетті қабірінен нетіп енді мәскеуге көмділер мына шушылай аларның нелері мына әлфред хасанович мына шондай теге біраз көз алдына кетірдіңіз ме екен аның нендей рак екенін кабыргачларны тикшереп, ничек вот үзгә бар, вот и вот Альфред или Альфред Хасановичтан мынау просвещение белән теге мәктәп белән бәйләнгән педагоглык булуым белән бәйләнгәндер дип уйлыйм менә аз гына үзем нәрсә белсәм кешегә җиткермәкче булам альфред хасановичның научно популярный китаплары бик аз научно-популярный китаплары. Ә ашышлар дегеннән, аның һәр ашыш турында күпләп сөйләргә мөмкин. Мәсәлән, мин әйттем, э, мезолит, ул зур бер эпоха. Ул Альфред Хасанович тарафыннан ачылган. или жоқ еді андай нәрсе мезолитические памятники в окрестности Казани, вот вообще на территории Татарстана, выявлены впервые и раскопаны впервые Альфредом Хасанев Халиковым. То есть он углубил нашу историю. Татарстан был вчера. Неолит открыт впервые Альфредом Хасановичем Халиковым. Анасы бронза ғасырына келгенде әймі э, мына бұл приказанский культура до сих пор признается всеми, она открыта Альфредом Хасановичем Халиковым. Э, Именьковская культура, кстати, Шулаюк, э, Николай Филиппович Калининблен белән Именькова авылын беләсез, Лаеш районында әйме? Шул э, жердә алар каздылар 1954 елда. Һәм китте Именьковская культура. Ул зур нәрсә, ул ачыш. Именьковская культура, значит, новый народ, новые племена дигән сүз Вот. Һәм башкалар, һәм башкалар. анансом. А? Ну, естественно, как же. Бұл қазып э, шығару э, ғына түгіл бит, әмі алардың публикациясы, публика, научный публикация. Аны мен әйттім бит енді көпме илләрде аның ә, э, нелері, ә, публикациялары. Яғни, әгәр дә мәсәлән Болгария үшін қызық болмай екен аның ашышы, аны бастырып шығармайлар. Финляндия үшін керекті екен нәрсеге аны Альфред Хасановичтің за красивый глазки алар бастырсындар жоқ то есть міне қазан қазанны бірінші тапқыр көтерді қазанға неше еш Альфред Хасанович бірінші тап көтерді ну неудачный болып шықты ол удачный болып шығар еді әйме ол артық политик болмады енді э, формасында чүнки 1977 жыл бейік октябрь социалистік революцияның жетміс жылдығы жетміс жылдығы ма алтмыш ма 60 жылдығы 17 жылғы 60 жылдығы Сусов сразу жазып қойған аңында это татарский ученый анда айма ну, год 60-летия э, Великой Октябрьской социалистической революции, имеющей мировое значение, Колян Триан формысында осмелился анда провести свой юбилей э, маленький Казани формы формысында, отказать. Вот. Бірнен анда э, текшірмеше документларны демәсәң археологический нәрсәләрне тикшермичә. Вот шулай итеп хәзерге чор булса ул үтә иде бик яхшы гына. Вот. Аннан соң э, менә бу венгер каберлекләре Э, э, разве ул ачыш ачыш түгел? Һәр э, мин әйттем инде, һәр нидә ачыш. Һәм ул бит э, не, я китап формасында без башкача бит нитә алмыйбыз инде. Внедрять, внедрять итә алмыйбыз, әйме. біздің айталар мне мендей мақалалар бастырдыңыз и как вы внедряете как внедришь вот өзінің студентларға Алексею оқып учебные пособия учебный пособие язды основы финогорской археологии я мына шол енді ол яғни ол біздің татарстан ғана России һәм мировой, перед мировой наукой, демәсән, аның заслугасы зур, һәм мы признают. Признают. Вот. Әгәр дә кирәк булса, мин Анфрид Хасановичтың, допустим, Анфрид Хасанович как болгаровед. Әйме. Минем бар. Могу доказать, что он открыл. Анфрид Хасанович как финнугровед. Минем <laughs> мәкаләм бар. Нитем. Анфрид Хасанович, э, и охрана памятников истории и культуры. Менә аның бер генә нәрсәсе. Карагыз, күп илләрдә археологический карта төзелмәгән. Ягъни ул илдә нинди археологический памятниклар бар, э, сведения разрозненные. Альфред Хасанович алдында, дөрес аны беренче тапкыр куйды Николай Филиппович Калинин эмес, создать археологическую карту Татарстана. Калинин эшли дә башлады. Һәм шунда кіріп кетті енді археологияға Альфред Хасанович Халиков та анан соң Николай Филович бик жеңіл генә булыр деп ойлаған еді дүрт йөз памятник таптылар алар дүрт йөз памятник ну разведка бит дәвам итә төрле ел сайын яңа памятник ел сайын яңа памятник хәзер дүрт мең дүрт йөз Николай Филович тапты Альфред Хасанович җитәкчелегендәге экспедициялар тапты хәзер дүрт меңгә якын То есть он тапқыр артты археология. Һәм біз бұларны бастырып шығардық археологическая карта Татарстан деп шести тамақ. Һәм ол том бірінші тапқыр мына э, государственный премия бізде в области науки и техники келіп шықты 94-ші жылда. Һәм ол китап ең бірінші шушы премияға лайық болды. Анда ол премияға 5 кіші мен де ошол эсептен кстати тағын сизге бүгүнкү мен